Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des modes. Je vais essayer de clarifier pas mal de notions qui tournent autour de la compréhension des modes, sachant que c'est une question qu'on me pose très souvent. Autant mes élèves me posent cette question-là que, que les personnes qui me contactent par internet. Et c'est un sujet qui est pas souvent, je trouve qu'il n'est pas souvent bien expliqué, parce qu'en fait il est très difficile à expliquer. Et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Donc je vais essayer de faire euh, mon maximum. Alors, il y a cette fameuse phrase qu'on entend souvent, Do majeur, c'est bien la même chose que Ré dorien, c'est la même chose que Mi phrygien. Oui, mais je comprends. Enfin, c'est souvent la question qu'on me pose. Oui, mais je comprends pas en fait, c'est quoi la différence Donc, je vais, je vais expliquer un petit peu euh, ce que je pense de, cette question-là. Cette façon de concevoir les modes, c'est une façon d'expliquer plus ou moins d'où viennent les modes et de, comprendre à peu près comment ces échelles sont liées les unes avec les autres les notes qu'il y a dans la gamme de Do majeur, ce sont les mêmes que les notes qu'il y a dans le mode de Ré dorien. Et ces deux échelles, Do majeur, donc une, une gamme en fait, ou un mode, c'est simplement une échelle d'intervalle. La gamme de Do majeur, ça fait un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton. Si on monte d'un cran dans cette échelle, on va donc avoir une échelle qui va être différente, qui commence de la deuxième note de la gamme, le Ré, et cette échelle, on appelle ça le mode dorien. Donc ça fait un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton. C'est la même échelle, mais prise à partir du deuxième barreau. Ça, je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est probablement quelque chose que vous connaissez déjà, que vous avez compris. Le problème avec cette explication, c'est qu'elle est purement rationnelle, comme une démonstration mathématique, mais en fait, en musique, comprendre une notion, ça veut dire euh, comprendre si possible sa logique, mais le plus important c'est pas tellement ça, c'est arriver à intérioriser la sonorité que ces fameux modes apportent, ou que la notion euh, que, quelqu'un illustre, ou qu'on entend dans un morceau, arriver à ressentir la sensation, en l'occurrence, du mode, donc quelle sonorité a, euh, a un mode. Et du coup, pour arriver à faire ça, si on compare Do majeur et Ré dorien, ça va pas du tout fonctionner, puisqu'en fait, comme ce sont les mêmes notes, en gros, ça a la même sonorité, ça sonne tout pareil. Donc forcément, les personnes qui me posent cette question-là, enfin, je sais, ils sont complètement légitimes. Do majeur, ça sonne comme Ré, dorien, bah vous voyez, il a les mêmes notes. Donc il n'y a pas forcément de référence, et c'est pas évident d'entendre une différence. Donc pour arriver à comparer ces différentes couleurs, ces différents intervalles, il faut prendre une même référence. Donc si on veut comparer la gamme majeure avec le mode dorien par exemple, on va prendre Do majeur et Do dorien. Et on va jouer les deux et on va voir quelle est la différence. Et là on va entendre une vraie différence. Si on prend la gamme de Do majeur, ça va faire ça. D'ailleurs, si on veut voir les intervalles un peu plus, si on veut que ce soit plus visuel, les tons et les demi-tons, on peut faire ça. On voit bien les tons et les demi-tons. Là, il y a un ton, là, il y a un demi-ton. Do, do, rien, ça va faire ça. On n'a pas la même sonorité. Déjà Do majeur, ça fait. Do de rien, ça fait... Donc on entend que la, différence de couleur, elle est assez nette. Si on compare par exemple Do majeur à Do phrygien, donc une autre gamme, un autre mode, le troisième de la gamme majeure, ça va faire ça, Do majeur, Do phrygien. Donc ça sonne pas du tout pareil. Donc c'est comme ça qu'il faut euh, comparer les modes et essayer de d'intérioriser leur sonorité. Le mode phrygien, il a quelque chose d'assez mystérieux, de très triste, on pourrait dire, de presque un peu oriental. dès, la, deuxième note, on entend que c'est pas la gamme majeure, qu'il y a une grosse différence de sonorité. Donc ça c'était mon premier conseil, toujours comparer des, des différents modes avec une même référence, sinon c'est pas facile à comparer forcément. Ensuite, une chose qui est très importante, et là je vais parler de, on va dire, du quotidien du musicien et de l'improvisateur, c'est qu'en général, dans un morceau, il y a un mode principal ou une gamme principale qui est sous-entendue par un accord ou plusieurs accords. On va prendre l'exemple de Riders on the Storm de, des Doors. C'est un morceau en mi mineur avec un accord de la majeure, qui revient souvent, en tout cas sur le couplet c'est ça. Ces mmh. deux accords sous-entendent très clairement le mode de Mi dorien. Le mode dorien, il, est basé sur un accord mineur, et son degré 4, c'est un accord majeur. La note spécifique, c'est le Do dièse qui fait entendre la couleur du mode dorien. Et si on le joue en Mi, ça fait ça. remarquez que je fais exprès d'utiliser la pédale, enfin le bourdon de, la, la, corde de mi grave, comme ça j'entends bien la couleur de toutes les notes par rapport à cette référence. C'est quelque chose que je pouvais difficilement faire en Do, mais en Mi c'est facile à faire. Donc j'en ai profité. Donc quand vous jouez ce mode de Mi dorien, essayez de bien penser aux différents intervalles. Un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton. Vous pouvez même penser à l'intervalle entre la fondamentale ou la tonique du morceau et chacune des notes. Seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, septième mineure. L'idéal c'est de penser toutes les notes comme ça, puisqu'après si vous voulez passer sur le mixolydien il suffit par exemple juste de changer la tierce. Bref, c'était une petite parenthèse. Prenons un autre morceau qui est basé sur un mode, un morceau assez connu. C'est un morceau qui s'appelle Tequila, je crois. Donc c'est l'accord principal, c'est un sol, et l'accord qu'on entend aussi beaucoup, c'est l'accord de Fa majeur. Sol majeur, c'est le degré 1, et on a un Fa majeur dans, ce morceau. Du coup, ça, il n'y a qu'un seul mode qui contient deux accords majeurs comme ça, en tout cas dans une gamme majeure. Euh, c'est le mode mixolydien, le mode du degré 5. Donc ça veut dire qu'on va jouer en sol mixolydien sur ce morceau-là le mode mixolydien, c'est comme la gamme majeure, sauf que il y a une septième mineure. Donc, pour retrouver ce mode mixolydien, je joue Sol majeur, cette septième majeure, je la descends d'un demi-ton, je tombe sur le mode mixolydien. On entend que c'est pas la même couleur. Donc là, j'ai pris l'exemple de deux morceaux, Riders the Storm et Tequila, qui, dont, enfin, les accords sous-entendaient clairement un mode. Ce qu'on peut aussi faire, c'est l'inverse. Si on a un accord qui n'est pas très contraignant, on peut choisir, on peut jouer différents modes sur cet accord-là. Prenons l'exemple de l'accord de Do majeur 7. Si j'ai un accord de Do majeur 7, je peux jouer aussi bien la gamme majeure dessus que le mode lydien c'est la même gamme mais avec une carte augmentée. C'est ça la carte augmentée. Je rejoue l'accord, la référence. Hein. Et là, je suis revenu sur la gamme majeure avec une carte juste. Alors c'est quoi la conclusion de cette vidéo La conclusion de cette vidéo, c'est que comprendre des notions théoriques, c'est une chose, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, enfin en tout cas tous les élèves que j'ai et les personnes qui me contactent sur internet aiment bien comprendre le pourquoi du comment, mais le plus important en musique c'est de le ressentir, de l'expérimenter et donc de passer du temps à jouer et à essayer de comparer des sonorités. Donc ça c'est on pourrait dire la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est que il faut toujours penser un mode par rapport à un accord de référence. Et dans l'idéal, jouer ce mode sur l'accord en question. Si je veux travailler par exemple le mode dorien ou le mode disons éolien, je vais jouer un accord mineur 7. je plaque un accord mineur 7, ou je trouve un playback avec un accord mineur 7 sur internet, et j'improvise sur mon mode dorien ou mon mode éolien sur cet accord-là. Et du coup, je vais entendre comment chaque note va sonner par rapport à l'accord. C'est ça qui est important et l'intérêt des modes, c'est ça. Et donc, moi, quand je parle de mode, euh, le mode éolien, je sais quelle couleur il a parce que je l'ai beaucoup joué. Je sais quelle note il contient parce que je sais la couleur de chacune des notes. Et c'est ça qui est important quand on est musicien. C'est de, maîtriser, en fait, on pourrait dire, euh, c'est des palettes de couleurs, en fait, hein, si on fait l'analogie avec la peinture. Euh, c'est des couleurs différentes, des sensations différentes qu'on va apporter dans, nos improvisations en choisissant certains modes, certaines gammes. Donc autrement dit, si vous avez tout compris des modes, eh ben, il est temps de ne plus se poser de questions et de passer des heures à jouer ces modes-là sur la guitare. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, c'est probablement que vous ne les avez pas comprises avec l'oreille et pas avec la tête. Euh, il y a pas mal de pages explicatives sur mon site Guitare Improvisation au sujet des modes. Il y a aussi des vidéos que vous trouverez euh, sur mon site, donc c'est des courts vidéos euh, qui, font une heure, une heure et demie, à un tarif très abordable. Et il y en a notamment une qui s'appelle « Comprendre les accords et les gammes », il y en a une autre qui s'intitule « Quelle gamme pour quel accord ?». C'est deux vidéos, j'appelle ça la théorie appliquée, où je, je, fais entendre différentes gammes sur différents accords, et j'explique un peu le pourquoi du comment. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ces notions de mode, les comprendre avec l'oreille si possible. Euh, j'espère que j'étais assez clair dans les explications. Passer du temps à improviser sur différents modes, sur les playbacks disponibles par exemple sur ma chaîne YouTube.